Я 81-го, три года между нами разница. Э, вы ЧВК «Вагнер», да? Да. Откуда сами родом? Вологодская область, Тотимский район, поселок Чуриловка. Чуриловка, да? Семья есть? Да. Жена, дети? Да. Сколько детей? Двое. Э, мальчик, девочка? Девочка, мальчик. А сколько лет? Одна первый класс пошла, второму 17 лет. Ну, уже скоро полнолетие, да? Э, вы сидевший, да? Да, 23 года не сидел. Сидели? Не сидел. Не сидели. А как присоединились к ЧВК Вагнер? Попал, посадили дома за квартиру с одним человеком 23 года назад <clears throat> меня с квартиры семью выселили когда я служил, мать и сестру. Угу. И 23 года прошло с тех пор. Э, встретил этого человека, который проживает в той квартире. Ну и каким-то образом он эту квартиру приватизировал, но я в этой квартире прописан до сих пор. Слово за слово. Тот драку начал первый. Ну, я ему небольшим ножиком чиркнул. Легкий вред здоровью. Дали три года. Э, когда? В двадцатом году. Это легкий телесный или тяжелый? Легкий. То вы ранили его, правильно я понимаю? Легкий вред здоровью. А, э, эта квартира, это где, в поселке, откуда вы родом? Да. Э, я понял. То есть вам дали три года, и как случилось тогда, что вы присоединились к ЧВК «Вагнер»? Ну, приехал представитель это а где сидели? ИК-17, Болгодская область, поселок Шексна. Угу. Это не строгий? Строгий. Строгий, да? Три года, это стоит, да, даже те, те, что три года, то строгий дают, да? И приехал представитель, и что? Ну, пресс -слуп. Это когда было? 20 ой, в сентябре. Угу. Месяц, число уж не помню. Ну вот. И что предложил? Предложил послужить. А так как у меня уже УДО подошло, <clears throat> мне сказали, какая разница, что я с воли типа призову Селин. Типа меня раньше заберут. Ну, неважно, где служить. А почему вас должны были... Ну, то есть вам УДО уже подходило. Сколько оставалось до УДО? Ну, уже подошло осенью. Осенью, да? А почему ну, вам сказали, что вас СУДО все равно мобилизирует? Ну, у нас уже, потому что <clears throat> домой звонил, забирали те, кто даже уже осужденные были. И даже те, кто еще находился под следствием, угу. забирали даже тех. Кому еще срока не дали, да? Да. Я понял. Это много таких э, как бы происходило, да? Надеюсь. Нет. Ну, наверное. Ну, так. И, то есть, у вас уже подходило УДО, и что пообещали? Ну, то есть, я понимаю еще, если кто-то меняет какие-то сроки, там, например, на освобождение, у вас уже УДО должно было быть, и вы пошли. Все уже документы были поданы. Уже суд был назначен. Ну, какая разница, что я выйду, все равно так же заберут. Ну, вот и пришлось идти. А почему должны были забрать? Ну, ну Саша. типа объявили мобилизацию, типа, что все, все даже кто с белыми билетами были, тех призывали. Сразу? Ну да, вызывали военкоматы, призывали. Хорошо. А на какую должность э, пошли в ЧВК? Я вообще пошел механик. Чего? Ну, я по технике все люблю. Ремонтировать. Угу. машины, трактора, ну, двигателя колеса, тормоза такая. Угу. Я понимаю. А э, сколько денег предлагали? 100, 100 тысяч в месяц. А как должны были выплачивать? Ну, по концу контракта или, допустим, переводить там родственника. Но наличка должны были все брать, да? Ну да. Полностью, как бы, э, то есть не на счета ничего, а просто наличка, да? Да. А куда должны были э, родственники приходить? Я даже не знаю. Мне просто номер паспорта спрашивал, но никаких переводов я не делал, ничего не получал. Угу. И когда заехали в Украину? 2 октября. А какое направление? Я даже не знаю, везли ночью. А у плен когда попали? С, 30, с 31 на 1. Под, Че? под Солидаром. Чего? С 31 на 1? С 31 числа на 1. А какого месяца? 12 месяц. Наверное. Декабря? Да. То есть сам Новый год? Да. Воевали в сам Новый год? Да. В Солидаре, да? Да. А это какая часть была? Частные дома или промзона? Частные дома. В частных домах, да? А обстоятельства как взяли? Сказали двигаться на позицию, прибежали на позицию, а там уже ваши люди взяли в плен. Ну, а вы были частью штурмовой бригады или как? Ну да, кинули штурмовики. А, атаковать? Ну да. Э, стреляли? Нет. <laughs> Слушай, Александр, ну вот чисто человеческий как бы интерес, но как ну, бы... Не успел. 27 числа меня привезли. Декабря? Да. Угу. Два дня я просидел в яме. Через два дня нас привезли на позиции. Одну ночь я посидел на позициях с другой позиции сказали двигаться на другую позицию, Uh -huh. там переночевали ночь, а уже утром взяли плен. Uh -huh. Вот так. Что можете сказать о Солидаре? Говорят, города нет. Нету. Все ну, снес... ну, я когда туда приехал, там уже его не было, одни развалины были. Все снесено, да? Да. Это как бы небольшой городок, но все снесено, да? Небольшой, да. А вот э, с вами кто в большинстве воевал? Вы штурмовик как бы э, ЧВК «Вагнер», говорят, что 95-99%, там все ЧВКшники говорят, да, вагнеровцы? Нет, ну, я не знаю толком. Ну, то, что вы видели, да, э, и что говорят 95-99% это все как бы, ну, заки, которые отправили воевать. Там и Миноборона была. Миноборона тоже была? Да, надеюсь что было. Что значит «надеюсь»? Вы видели Минобороны или... Ну, пушки откуда-то, наверное, стреляли. Ну, а артой кто стрелял? Вагнеровцы или... Я не могу сказать, не знаю. Ну, артиллерии много там потянуто, да? Я не видел ее. Ну, стрельба. Так шла из-за лесу, откуда там летели-то они Ну, активно шла? Наверное. Смотрите, Александра, жена знала, что вы, ну, как бы уже на УДО и подписали с Вагнером? Не знаю. Что сказала? Сказала, что всех моих соседей призвали. Никого нет в деревне. Ты пошли воевать, да? Ну да. Они тоже как бы сидевшие или просто? Нет. Ну, есть сидевшие, есть не сидевшие. Ну, хорошо. А типа из них никто не противился? Ну, бред какой-то несли. Почему типа? что ну и везли сюда, соответственно, говорили, что обороняться, ну, где-то сидеть там в окопах. Вот как я целый месяц копал окопы, охранял железную дорогу. Ну, больше месяца. А, а в основную часть <clears throat> прятали ее от обстрелов и все. А смотрите, а вот у меня такой вопрос. А вот э, во что воюет ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Вагнер» как часть России, и Россия за что воюет здесь? Вы понимаете? Даже не понимаю. Не могу представить. Здесь, ну, как нам говорили, что фашисты, там, то все, пятое, десятое, нам, я здесь не видел никого. Относятся к нам вроде нормально. Такого ничего фашистского нету, издевательского. У вас какое образование? Я полное среднее. Полное среднее, да? Не полное. Не полное. А специальность есть? Ну, есть. Кто за специальностью? Ну, много специальностей. Ну, например? Ну, сварщик, кузнец, слесарь. Ну, много. Все, а, э, все могу. На выборы ходили? А? На выборы ходили? Нет. Никогда? Нет. Вы что, в жизни вообще не голосовали? Ни за президента, ни в Думу, ни местные? Нет. А почему? 15 лет не было паспорта. А почему? потому что паспорт мой утеряла лень в местах лишения свободы по первому сроку. А это у вас же второй срок был, да? А да. А первый сколько был? Первый срок был год и два месяца. А за что? Вот за эту же квартиру. А что, <laughs> вот все эта квартира. А тогда что было? В тот раз я изломал руку. Этому типу? Нет, другому. <laughs> Было их двое. А которые приватизировали квартиру, да? А, а как, а, так, ну, а как история с этой квартирой? Как вы ее потеряли? Потерял, служил в армии. Это в каком году? 2006 год. 2006. И переписали на них? Нет. Они каким-то образом переписали на себя. А я остался без квартиры. Ну, квартира ваша, да? Да. А с женой где жили? женой подарили дом. Ну, там, дядя Гена подарил, мужичок один. Ну, хм. списанный дом подарил, я подремонтировал, там все так и жили. А сколько квартира стоит в этом поселке Обкудового рода? Ну, по-разному. Можно тысяч за 100 купить, можно за 50 тысяч купить. Ну, вот ваша. Моя там полдома нет, нет, вот та, за которую вы там, ну, в кавычках, воевали. За которую воевал, ну, где-то 1600, 700, 800. 1600, 1600, 800, да? Это сколько в долларах будет? Даже не знаю. Сейчас. А ну, давайте посмотрим, мне просто интересно. Ну, это, грубо говоря, это, грубо говоря, о, да это не полных, сейчас я вам скажу. 3-3. А, то это 6-7 тысяч долларов. Да. Это большие деньги для вас? Для меня, да. Так как у нас нет там заработков. У нас лесопункт развалили, колхозы там. Тоже, можно сказать, развалины. Ну, живут люди так. Ездят вахтами, работают. А куда? Кто в Москву, кто куда. В основном вахтами. В последнее время я в Москву ездил, тоже работал работал сварщиком. А сколько зарплата там? 50 тысяч зарабатывал. Ну, грубо говоря, если это немного поднатужится, то можно насобирать. Это не, ну, не очень там такие большие деньги, 600 ну, тысяч рублей. Ну, я... <laughs> Так, двое детей, жена плюс 50 тысяч, да. А жена чем-то занимается? Жена пока сидела дома с, с младшей дочкой. Угу. А вот э, что вы вообще думаете об Атагоне? Да бред какой-то. Просто бред. Вот а что Зака посылают воевать, вот что думаете? Да и не только, и просто братская война какая-то идет, славян друг друга убиваем, нормальные люди, нормально хотим жить, у всех есть семьи, дети, у всех ждут жены <clears throat> домой, а воюем, не знаю зачем. По крайней мере, мне эта земля не нужна. И я бы прекрасно себя чувствовал также на на месте украинцев, что если бы ко мне пришли люди и начали бомбить, я тоже был бы обозлен, ну и тому подобное. И я могу даже представить, из-за чего, почему и как. Хотите что-то сказать украинцам? Хочу извиниться. То, что приехал сюда. Я не хочу, чтобы люди погибали, погибали дети. Хочу, чтобы вообще в мире жили люди, ездили друг к другу в гости, пили чай, ловили рыбу, рассказывали рассказы, ну и все такое и прочее. Я не сторонник войны и не убийца какой-то. Я человек за справедливость. Но украинцы за справедливость воюют. Я думаю, они воюют за свое. Это их земля. Солидар – это же украинский город, правда? Тоже, да. Но опять же, у нас есть свой президент. И что там творится? Кто там в Думе этим всем крутит? Кто чем этим заправляет, это не в моих как бы этих, но, по крайней мере, я не сторонник войны и не хочу, чтобы люди погибали просто так, просто ни за что. Хотите что сказать, Арсиан? Россия, хочу сказать, что если кто-то понимает <clears throat> вообще, что происходит, надо просто прекращать это. Все и жить в мире и согласии. А вот может, она... может кто-то в колонии нас будет видеть, вот, например, Заков. Ну и в колонии чего. Стоит менять сроки на это все? Советую, советую, не стоит. Ничего в этом хорошего нет. Ну, Александр, вы понимаете, что это удача, что мы разговариваем? Это да. мог бы также <clears throat> валяться на позициях мертвым, еще каким. 5 миллионов вашу жизнь оценили, правильно я понимаю? Не знаю даже. Говорили, что три ранения, 5 миллионов – это смерть. Если посчитать, да, то ваша жена в таких квартир, которые у вас, могла бы в поселке купить 8 штук. Вот цена вашей жизни. Понимаете? Понимаю. Она, по крайней мере, ждет. Но я зря что согласился. Ехать отсюда. И ни одному врагу не желаю такого. <clears throat>